Saluton al cio, jen i die vi, dio, kai amicumu? Yes, amicumu, tiu apo kiu ni cioi attendis du monatui, gi fin fine lancetes! No! <laughs> Do estes uh, ligilo in la prescribo, do simple idu al prescribo, kai clacu sur la ligilo in, kai tiam vi povas al shuti la apon. Mi simple sidas ci tie, kai attendas vin. Honeste, fore iru! El shutu gin! Iru! Bone, mi attendas. Mi, mi donas al vi iom da tempo por el shuti gin kai fari cion alian. Mi, mi simple legas dum, dum mi attendas. Jing cha Yi Liu shi Not sure. Yeah. Ha! Ĉu vi jam elŝutis ĝin? Ĉu vi jam trovis amikojn? Ĉu vi kontaktis homojn? Kompreneble, vi devas mesaĝi al aliaj homoj por trovi amikojn, sed mi devas demandi, ĉu ne? Do tio estas ĉio, mi simple volas anonci nian lanĉon. Kaj mi supozas, ke se vi ŝatas ĉi un filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon, la kutimaj aferoj, kaj mi vidos vin ĉiujn! en amico mu, char nun mi scias kie vi estas. <laughs>